para pasar y se integren en la parte que corresponde, que podamos seguir avanzando. Por eso, nuestro reconocimiento. Thank you. Por eso estamos aquí presentes, estas gentes que yo admiro muchísimo, por el tiempo que están luchando y luchando para que se les atienda. Vamos a seguir presionando y el gobierno tiene que dar con los 43 jóvenes. Adelante, señores. Adelante todos. Gracias a todos. El pueblo unido jamás será vencido de norte a sur. ¡Ganaremos esta lucha! Pues